大部分的同居伙伴准备好要生火了，但是他们在点火的时候，就用了一二十支的火柴棒，火柴棒还没有碰到火就熄。我们同军考验通常只给三根火柴，所以今天我们示范一下如何有效的使用火柴棒。第一个，用你的大拇指跟食指握着你的火柴棒，你的中指靠在食指旁边。 拿起你的火柴，微微的倾斜，然后由上往下画下去，由上往下画下去，不要勾上来，这样子火柴很容易断掉。当你准备好之后，我们用力的往下一画，画下去之后，你的手要包起来，不要让风把你的火柴吹熄了。我们示范一下，好，这时候要包起来，包起来的时候有一点微微的倾斜，等到上面的油出来之后，你摇一摇，它就不会熄。 啊，甚至有点风，它也不会熄。那火变大的时候，我们这样子可以烧的比较慢；火变小的时候，我们翻过来，它会比较快。自己控制速度，就这样子，我把它吹熄。